саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 27 жетінші параграф яғни жаңа тарау салыстырмалы теория элементтер яғни салыстырмалы теория постулаттары сонымен қатар лоренц түрлендірулері деген тақырыпқа тоқталатын боламыз бұл 11 сынып физикасы яғни бізде бүгін қарастыратынымыз жаңа тарау ә, жалпы айтқан кезде бұл жерде нені қарастырады эйнштейн иә эйнштейн жиырмасыншы ғасыр басында өз тұжырымдаған яғни арнайы салыстырма принципін ғалымдардың ғылыми көзқарасы бойынша өзгертті яғни не дейді уақыт кеңістікте яғни ғарыштағы процесс уақыт пен бізде жердегі уақыт екеуі екі түрлі өтеді дейді да яғни өзінің көзқарасын солай өзгертеді бұл деген сөз жарық жылдамдығы мен жердегі өтетін жылдамдықтың екеуі екі түрлі екендігін қарастырады яғни кеңістіктен шығу процесі деген бар ғой бізде уақыт кеңістігінен шығу деген нәрсе бар да яғни осы жерде эйнштейн осы бір тұжырымдаманы негізге алады яғни классикалық механикада салыстырмалы принцип динамиканың үш негізгі заңын кез келген инерция санау жүйесінде қолдануға мүмкіндік береді дейді яғни былай айтқан кезде эйнштейн осы бір өзінің көзқарасы бойынша уақыттардың өту процестеріне тоқталады да яғни ә, ғарыштағы уақыт кеңістігі мен жердегі уақыттың екеуінің екі түрлі өтуі яғни жылдамдықтардың екі түрлі болатындығын қарастырады демек жарық жылдамдығының шекті және шектеулі болуы бұл неге байланысты максвелл теориясының ә, негізге ала отырып бұл жерде не дейді вакуумдегі жарық жылдамдығы неге тең дейді вакуумдегі жарық жылдамдығымыз бізде мына жерде көріп тұрғанымыздай <clears throat> үш көбейту оның сегіз дәрежесіне тең дейді жарық жылдамдығы ал егер басқа ортада яғни екінші бір ортада иә бұл вакуумда емес демек ә, суда қатты денеде деген сөз ғой ол кездегі жарық жылдамдығымыз бізге ә, то есть жылдамдығымыз ол кезде неге тең дейді жарық жылдамдығының түбір астында осындай бір неге мәнге тең болады да түсіндіре алдық па яғни бұл екінші бір ортадағы жылдамдық деп қарастырамыз енді соған байланысты лоренц түрлендірулер яғни өзінің тұжырымдамасын жасайды лоренц не дейді бізде негізгі формуламыз бар ол қандай формула жалпы мына жердегі уақыт мынау бізде уақыт дейді тау деп келеді да иә уақыт деп келеді ал мынау бізде ұзындық дейді ұзындықты екі жағдаймен қарастыруға болады дейді уақытты да екі жағдаймен қарастыруға болады дейді бұл қалай деген сұрақ туындауы мүмкін яғни бізде негізгі <clears throat> x тең э, x2 қосылған в деген формуламыз бар ғой негізгі кинематикадағы формуламыз бар иә енді бұл не істейді дәл осы жерде дәл осы жерде бізде мына бір формуламыз бар енді l тең l нолевой ә, түбір 1 минус в квадрат бөліне s квадрат негіздейді нәтижесінде екі форманы түрлендірген кезде бізде мынау формуламыз келіп шығады дейді немесе екінші жағдай минус болған жағдайда немесе дәл осы формадан біз уақыт тапқан кезде жағдаймыз иә мына бір формамен шығады иә бұл жердегі бізде x1 t1 деп отқанымыз не дене координатасы және қозғалмайтын санақ жүйесіндегі процестің ұзындығы деп қарастырылады ал x2 r2 деп отқанымыз дене координатасы және қозғалыстың санақ жүйесіндегі проценттің ұзындығы деп қарастырылады а в деп отқанымыз қозғалатын санақ жүйесінің қозғалмайтын санақ жүйесіне қатысты жылдамдық яғни салыстырмалы жылдамдық деп қарастырамыз негізгі осы бір үш тұжырымды жасайды екен келесі бізде осыған байланысты ә, альберт эйнштейннің салыстырмалы ә, негізгі екі постулаты бар біріншісі не дейді кез келген физикалық процесс әртүрлі инерциялық санақ жүйесінде бірдей өтеді яғни бастапқы шарттар бірдей болса болды дейді ал егер екінші жағдай не дейді жарық жылдамдығы тұрақтылығында яғни жарық вакуумдегі жылдамдығы және жарық көзінің басқа иә бақылаушымен жарық жылдамдығының тәуелсіз екендігін қарастырады жарық жылдамдығы басқа бір жылдамдықпен тәуелсіз бір біріне екендігін қарастырады ал соған байланысты салыстырмалық теория элементтерін енгізген ә, бұл жерде ұзындық қысқарады дейді бірінші жағдай масса артады уақыт баяулайды яғни кеңістікте ұзындық қысқарады дейді массамыз артады уақыт баяулайды деген тұжырым жасайды енді бұл жерде L деп отқанымыз не м ә? деп отқанымыз не мына жерде M тең және R деп отқанымыз не деген сұрақ туындауы мүмкін бұл релятивистік ұзындық релятивистік масса релятивистік уақыт деп қарастырылады яғни бұл сол бір кеңістіктегі уақыт деген сөз ғой кеңістіктегі ұзындық кеңістіктегі масса деп қарастырамыз ал л нолевой м нолевой р нолевой деп отқанымыз не дейтін болсақ тыныштықтағы ұзындық тыныштықтағы масса тыныштықтағы уақыт яғни жердегі дененің да деп қарастырылады ал енді бұл жердегі не бұл дененің э, жылдамдығы в деп отқанымыз міне с деп отқанымыз бұл жарық жылдамдығы болып қарастырылады яғни э, осыған байланысты бізде егіздер парадоксы деген бар яғни егіздер парадоксы екі егіздің біреуі жерде қалады екіншісі ракетамен космоста үлкен жылдамдықпен қозғалады екеуі қайтадан кездескенде жерде қалған егіз екіншісіне жас ә, жағынан үлкен болады яғни тез қартаяды дейді да жердегі міне қарайтын болсақ жердегі ә, дәл осы егіз өзінің несі, тез қартайған ал космостағы егізі оған қарағанда жас яғни соған қарап не дейді ә, космоста уақыттың өтуі жай ал жерде уақыт тез өтеді дейді да түсіндіре алдық па яғни мына бір жерге тоқталып кетейікші қайтадан міне уақыт баяулайды кеңістікте уақыт баяулайды массамыз жақта артады екен ұзындық жақта қысқарады кеңістікте нәтижесінде жылдамдықтардың қосудың релятивистік ережесі келіп шығады бізде в тең в екіні қосамыз жалпы жылдам тыныштықта жылдамдыққа и дәл сол формула ғой негізі иә немесе азайту жағдайымен екі жағдаймен қарастырады қосу жағдайымен азайту жағдайымен бұл жерде в бір деп жатқанымыз дененің қозғалмайтын санақ жүйесіне қатысты жылдамдығы болса в бұл қозғалатын санақ жүйесінің қозғалмайтын санақ жүйесіне э, салыстырмалы жылдамдық ал в екі деп жатқанымыз дененің қозғалатын санақ жүйесінің қатысты жылдамдығы деп қарастырылады яғни бұл жерде эйнштейн осы нәрсені ұсынады Э, уақыттың екі жақта екі түрлі өту процесін айтады мысалы бұған бір мысал келтіре алатын болсақ мынандай процесс бар біз бір моментум ұйықтап кетеміз чтобы сабақ тұтқан кезде бір ұйқымыз қанып тұрады иә сөйтіп сағатқа қарасаң бір какой то бір бес минут көзің ұйықтағансың да бес минут ұйықтағансың яғни бұл жерде не болды уақыт кеңістігіне шықтың деген сөз да кейбір моменттерде уақыт кеңістігінен шығып кету деген процесс бар осыған бір дәлел ал енді релятивистік импульс дейді жалпы импульстың формасын білеміз иә міне қарайық мына бір форма массаның жылдамдық өзгерісіне көбейтіндісіне тең демек бұл жерде ә, бізде релятивистік яғни массамыз неге тең формуласын білеміз иә міне тыныштықта массаның жалпы түпірасты в квадрат бөлінген с квадрат қатынасына тең демек массаның орнына мен не істеймін мына бір форма жазсам болады ғой мына жерге алып барып қойсам болады нәтижесінде келіп шыққан формула мынандай міне релятивистік импульстың формасы келіп шығады екен да ары қарай кеттік осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік міне ә, осы жерде не берілген жылдамдық берілген жылдамдығымыз тең болады екен ә, нөл бүтін оннан алты с-қа тең электронның импульсін анықтаңыз дейді жалпы импульстың формуласын табу керек бізге ол үшін біз не істейміз жаңа біз жаздық формуламыз міне қарайық мына бір формуланы қолданамыз иә жақсы кеттік олай болса масса бізде тоғыз бүтін оннан бір көбейту онның минус отыз бір иә ә, э, көбейтеміз жылдамдығымыз бір формасын жазып қояйық м нолевой ә, э, в иә бөлінген түбірасты 1 минус в квадрат бөлінген с квадратқа тең так көбейтеміз неге әрине нөл бүтін оннан алты с-қа тең бөлеміз астында түбір астында бір азайтылған жылдамдықтың квадраты неге тең алты s квадрат бөлінген s квадрат s квадратты қысқарады 1 ә, ден 0.36-ны азайтын болсақ 0.64. Демек не болады? 9-да 1 көбейту 10-ның минус 31 көбейтеміз 0.6S бөлеміз астында 0.8-ге тең болады. Демек, ары қарай бізде S дегеніміз неге тең? S дегеніміз мұна жерде жарқы жылдамдыға тең болғандықтан форман тағы түрлендіреміз. 9-да 1 көбейту 10-ның минус 31 көбейтеміз 0.6 көбейту S дегеніміз 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі бөлеміз 0.8. 0.8-ге деген сөз. Так, кеттік олай болса, біз не істейміз? Бұл жерде арғарай қарастырамыз. Енді көбейтеміз 9-да 1-ді. Көбейтеміз 0.6-ға. Көбейтеміз 3-ке. Бөлеміз 0.8-ге. Так, бізде шығады екен. 20-да 0.5 дейді. 20-да 5. Яғни бізде осылай шықты. Көбейту енді дәрежен келтіреміз 31 мен 8 қысқартатын болсақ мына беттен 1 мына беттен 7 демек 23 қалады деген сөз ә, 10-ның минус 23-і ондай нұсқа бар ма бізде ондай нұсқа жоқ демек бұлай дейді 2де 05 көбейту 10-ның минус 22-сі ә, килограмм метр бөлінген секунд десек бола ма болады демек а болады деген сөз ғой иә жақсы ары қарай кеттік енді бөлшектің тыныштықтағы энергиясы жалпы эйнштейннің формуласын білеміз ғой бізде иә эйнштейннің формуласы не дейді м тең энергияның неге жарық жылдамдығының квадратына тең дейді иә яғни бұл бізде тыныштықтағы энергия дейді бұл жерде с деп отқанымыз жарық жылдамдығы м деп отқанымыз масса е бұл энергияға тең енді бөлшектің релятивистік энергиясы яғни толық энергиясын тап дейтін болса бізде негізгі энергияның формуласын жаңа жаздық иә m s квадратқа тең так m деп отқанымыз неге тең m деп отқанымыз m нолевой бөлінген түбір асты бір минус b квадрат бөлінген s квадратқа тең екендігін бағана айттық орнына қойған кезде түрлем шыққан формуламыз екен бұл барлық түрленген формула иә ары қарай кеттік енді бөлшектің релятивистік кинетикалық энергиясының формуласы дейтін болсақ біз мына бір формуланы қолдансақ болады екен яғни осылай түрленіп шығаруға болады екен да бұл кинетикалық энергияның формуласы енді осыған байланысты есеп шығарып көрсек екі иә үдеткіш бір біріне қарама қарсы осындай жылдамдықпен ә, қозғалатын бөлшектердің шығарады егер бөлшектердің бір бірінен ә, жақындау жылдамдықтарын анықтаңдар дейді так бізде екі жылдамдығымызда неге тең дейді 0.95 s-қа тең демек бізде орнына қойған кезде орнына қойдық ә, s квадраттар не істеді мына жерде ә, мына қысқарып кетеді мынамен ә, э, көбейткен кезде қатынас алатын болсақ нөл тоқсан тоғыз яғни нөл бүтін десек болады екен салыстырма жылдамдық осыған тең енді сендерге осы сабаққа байланысты пысықтау ретінде бар болған үш есепті бердік үш есепті шығарамыз талдаймыз бізге жібереміз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар